Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia. Em dic Santo Iovei. Vaig néixer a Russafa fa l'any 53 de l'any del segle passat i sóc dibuixant, dibuixant que al final acabes fent il·lustracions, publicitat, TV, falles i tot el que es puga fer en una llapissera i un paper. eh, bé, Sento, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Eh, com bé has dit, no eres, podríem definir-ho com a artista plàstic polifacètic, no? Sí, jo prefereix més parlar de dibuixant perquè és el que, el que a mi m'agradava de xicotet i el que sempre m'ha agradat dibuixar. El que passa és que eh, moltes voltes i al llarg de la vida pues, eh, els encàrrecs te porten cap a un lloc o cap a un altre i, i de fet m'agrada canviar de volta en quant. Mhm. I bé, com precisament has dit, no? a tu el que t'agradava era el TVO sí. i diguem que la teva joventut coincideix en allò que després la crítica nominaria la nova escola valenciana. Exactament què era allò de la nova escola valenciana? La nova escola valenciana érem quatre amics molt jovenets en principi, que de sobte te penses que eres l'únic que té l'afició esta de fer, te veus, però clar, llegir tot el món ho llig, però després hi ha gent que diu, ah, però això se fa en la mà, i diu, sí, sí, això se fa en la mà. I vam anar coneixent-nos uns als altres, pues, sobretot el meu amic més, més íntim era, era Juan Enrique Bosch, que és armut, dit armut, Y después, pues, Mique Beltrán, Daniel Torres, Manel Jimeno, un poc el grup que en, que estaba en Valencia en aquell moment. En aquell moment per a nosaltres això no tenia cap d'importància, érem uns amiguets que dibuixàvem i res més, però després pues, això sembla que se li ha donat molta més importància, sí. Se li ha donat molta més importància, no? Perquè eh, jo he parlat de Nova Escola Valenciana, però realment hauríem parlar del boom del TV per adults en Espanya. Estem parlant de... Sí Bé, vosaltres realment comenceu en el 70, però 70 i 80... Sí, sí. I clar, eh, realment com ho contes és, no, quatre amics que ens juntàvem a pintar, però clar, no érem, eh, un, no, no eh, amics, bueno, eh. va coincidir que així n'eren quatre amics que se van fer coses prou, per aquella època prou interessants. Jo també me'n recordo que en aquella època la meva dona és de la Corunya, jo anava a Corunya i en Corunya no n'hi havien dibuixant, això no existia, la gent no sabia que els TVOs se feien a la mà, no? com, com, com t'acaba de dir i sí que realment va ser, vam ser un poc els que anarem a Barcelona i en Barcelona al final el fet de que uah, un altre valencià i un altre valencià. La tradició de a ser a València ve de, me, molt, més, molt més junt. El que passa és que a principi dels 70 tot el que era l'antiga escola valenciana, la gent que treballava per a l'editorial valenciana que estava al carrer eh, Calís III, això va tancar, entonces, pues, com que va desaparèixer, van desaparèixer publicacions, va desaparèixer tot. Nosaltres érem en aquest moment pues, uns joves que estudiaven Belles Arts o estàvem estudiant, peluts, que no volien fer TVOs de xiquets, del Pumbi ni res d'això tampoc, no? En aquest moment pues, ja es començàvem a veure que existia allò del TVO underground i, i, i totes les tendències de fer un poc de pujar-li l'edat al, al, als còmics, no? I això és un poc la nostra, la nostra dedicació i, bueno, pues, al final el que passa és que jo crec que vam tindre quatre encerts eh, en els personatges i en el plantejament i això és el que ens va donar un poc el, el, re, el recolzament per pa, pa pujar més mhm. alt. Mm -hmm. Anem a col·locar-se, diguem, anem a ubicar-se, contextualitzar-se acaba el franquisme, sí. hi ha una necessitat d'expressar-se. Sí. I jo crec que tu has definit, no?, en alguna entrevista que t'han fet, a Madrid la gent li pega per cantar i va néixer la movida madrilenya sí. i així sembla que vos pegar per pintar TVOs. En general, els TVOs és una qüestió de la Mediterrània, en, en, en Espanya, diguem-ne, per tradició a sobre Barcelona-València. Uh mhm. -huh. Barcelona més la indústria i València la mà d'obra de, de sempre, de sempre, diguem, la majoria dels dibuixants d'èxit han sigut valencians en aquest aspecte. Mm, parlem del dibuixant del Capitán Trueno com si parlem de, vamos, de... I ja no només nosaltres, perquè després vindrà Ana Miralles o vindrà Ana Juan o vindrà molta més gent que eh, suposarà que es veu clarament que és una continuació que no, que no para. Després ve Paco Roca o sigui que sempre, més o menys, sempre n'hi ha un número uno que és valencià, diguem, això és un poc un, un orgull, no?, que, uh -huh. que siguem en general de sí, sí, sí. I podem retrotraure's a l'època del Pumbi, que una vegada exacte. més hi ha aquesta dualitat Barcelona-València, Escola Bruguera, Escola Valenciana... Escola Valenciana, exacte. Fins i tot abans en l'època de les ecalíptiques, etc etc. Sí, sí, sí, i de fet eh, la indústria eh, en moment així en València és molt forta, quan està Gago, la familia de los Gago, la família Quesada, Ortiz, tota aquesta gent que són, diguem, els que van impulsar moltíssim el tebeu de quadernillo, que es diu, o sigui, això horitzontal, dels anys 60, sobretot, pues, també era així on, on se feia la major part de, de les coses aquestes, sí, sí i diguem, vosaltres sí que podríem dir que continueu una tradició que podríem definir com a una tradició històrica de l'art valencià, sí. però eh, no teniu res a veure ni en Sánchez, ni en Gago, ni en... No, clar, diguem, nosaltres el primer que tenim clar és que no volem fer aquest tipus de TVs que en aquest moment ens sembla, eh, no sé com dir-te, bueno, res interessant. Nosaltres estem llegint i, i hem aconseguit Eh, te veus americans autèntics o també estava el rotllo d'anar a Amsterdam i en Amsterdam es publicava en una editorial que es deia la Real Free Press se publicava tot el que era l'underground europeu i americà això te donava una cultureta que, que clar, que dies, lo del pumbi i tot això, pues ja te quedava molt lluny, no? I nosaltres volíem anar avant, no? I, en aquest aspecte, tant l'underground com després en si el que és el, el, la, les narracions per a adults, que en França en aquest moment més comencen, ja no pilot, però sí uns altres, eh, unes altres mm, revistes, unes altres eh, publicacions periòdiques com Metal Urlant, que, que eix en aquell moment i tot això, en què ja es veu clarament que s'ha canviat ja no es tracta de fer-te veu d'entreteniment per a xiquets i tal, sinó que donar-li un poc més de, de contingut, sí. Aleshores, l'afició que sempre ha hagut per explicar coses pintant eh, continua amb vosaltres, sí. però ara ve, estem parlant d'una cosa totalment diferent que es diu el còmic underground. Sí i dins del còmic underground, igual que en la, diguem, el TVO anterior, si anem a França o al franco-belga, que és la nostra referència més pròximes sí. estava l'escola de Marcinell i l'escola de la línia clàssica de Tintín, etc. En l'underground espanyol dels anys 70 sí. també hi ha dues línies. Sí, exacte. No, estava la línia xunga, que es dia, eh, i la línia clara. És un poc la divisió que es fa a partir de les publicacions. Bàsicament, els que publicaven en, en Víbora eren línia xunga i la línia clara som els que, diguem, venim més directament de la tradició més franco-belga, no?, De fet, primer és la línia clara com un, com un eh, plantejament totalment de, de comercial, no?, de dir, eh, se fica aquesta etiqueta, és... Eh, és Navarro, Joan Navarro, l'editor del Cairo i de tot el que va a, a ficarlo de la línia clara. A partir de la línia clara es del víbora. Pues ja, pues moratos si guatos sou els claros, moratos som els xungos i, i això. Que després no n'hi havia cap enfrontament, per supost, érem tots amics, jo he fet he publicat en Víbora, publicava en Cairo i publicaven tots en, en els dos puestos, però bueno, sí que es va diferir la diferència. Podem dir no, que se fa una gran casualitat, no només se concentra molt de talent al voltant d'aquestes 4 o 5 persones que éreu vosaltres, sinó que damunt estilísticament dins de tot el, el còmic alternatiu que es podia fer, acabeu, diguem, tenint les mateixes influències, entre cometes. I això és un poc la, la qüestió, mm, diguem, més curiosa de tot això, és que per altra banda no es pareixem massa, no? El Micharmut, el Daniel Torres, tal. Sí que n'hi ha, si parlem de lo de la línia clara, sí que n'hi ha una certa eh, clara tendència de que el gràfic siga clar en el sentit de que es puga entendre fàcilment Després ja vindrà el missatge que pot ser més críptic, com el de mig armut, o més, o més, diguem, més convencional, en el bon sentit de la paraula, si parlem de Daniel Torres i això. Però, en principi, això és la curiositat, que per altra banda tampoc es pareixíem tant, no érem no eren com, a lo millor, si parlem de Bruguera, sí que n'hi havia una escola molt clara, o, o això en França, on la indústria era i continua sent molt més potent, sí que funciona funciona un poc com el, com, la, com, la, com el Tour de França, vull dir, tenia un, un líder d'equipo mm. i, les, i els pursuivants que van raere i és un poc així quan hi ha un tio d'èxit el mateix editor busca gent que imite el, el sistema o que imite d'alguna manera eh, sí, l'esquema de narració i gràfic per a ficar-lo raere a veure si... I en general funciona així en França que està bé però per altra banda, clar, flipen molt en veure que nosaltres anem tots cada una a la nostra i fem el que ens dona la gana, clar. Suposo que el fet de que si la indústria de, després de lo que en el 86 hagi sigut tan, sí. tan eclèctica també ha fet sí. que els artistes siguin eclèctics. Sí, sí, no, i a més pensa que quan l'època underground, primers 70 i tal, era una locura voler dedicar a això perquè no n'hi havia res i quan dic res era res, era un erial totalment a banda que el que n'hi havia tampoc era res que ens interessava a nosaltres. No? La indústria que n'hi havia, que era el que tenia públic, era les revistes juvenils infantils. Exacte, sí, sí, sí. I vosaltres comenceu com una espècie de melenudos que Exacte. en els temps, seus temps lliure feien TVOs, que potser era potser l'únic mitjà no? que vos permetia explicar el que voleu sí, explicar. Sí, exactament, era Isina, i de fet jo el primer que vam fer encara el portarem a la censura perquè tenia que passar un senyor eh, que en una oficina siniestra que te ficava Isina al, censura passada i tal igual, no? I, però això t'he dit que era una època molt, <laughs> molt llunyana, no? vista des, de, des dels ulls d'avui. I això com va tindre èxit, no? Perquè, clar, tu has definit, als inicis no teníem ni lloc on publicar. Sí. Era la història del fanzine, que això sempre ha funcionat sí, i encara sí, continua. Clar, sí, era una autopublicació inicial. Després el que passa és que es comença en Barcelona es comença a, a manejar-se un poc més la cosa i, i doncs ve lo dels TVOs del rollo, que s'ajunten ahí uns quants, gent que havia treballat pues, en discos Express i en revistes on el que feien era fer il·lustracions en revistes de música, en revistes més o menys lleies i tal, i d'ahir un poc se'n comencen a ajuntar i es quantís lo dels TVOs del rollo, d'ahir després vindrà El Víbora, que va a ser la primera publicación. Bueno, primero estaba, primero no, primero estaba me sabe Mucho y después el, el Víbora, que va a ser un poco aún se podía uno aglutinar y hacer algo maravilloso y para otra banda estaba el eh, Joan Navarro, que va a comenzar en publicaciones diguem, més convencionales de revistas de ciencia ficción, tipo Cimoc y tal, que después ya di no, anema a una publicación amb una ideologia, entre cometes, més clara, més artística, més, més, eh, més en aquest sentit, més contemporània, sí. I això tenia públic, és el millor de tot. És increïble que això va tindre públic. Entonces, clar, ens flipaven. Dius, de fet, jo, jo estava de professor en Belles Arts, jo vaig estudiar Belles Arts, acabé la carrera, em quedé en la càtedra d'anatomia i vaig estar tres anys donant classes al tercer any, que estem parlant a millor de l'any 81, 82, per ahir aniríem, jo guanyava més diners eh, en el que publicava en Víbora i en aquestes publicacions que el que me donaven en la universitat. la universitat ja se sap que no paguen massa, no? I, bueno, pues, al final me vas deixar les classes perquè tenia, per mi tenia molt més, eh, jo que sé, tenia molt més d'interès lanar me a Barcelona i estar, i estar un poc junta a la gent que en aquest moment publicava, sí. I com has dit a la presentació, el que a tu te plena és ser dibuixant de Sí, clar, és, és molt més lliure i molt més, vull dir, donar classes com moltes altres coses té la qüestió de que són, eh, diguem, són coses molt mediatitzades en el sentit de que no depèn de tu, sinó depèn de que el director de la càtedra, de que el decano, el no sé quantos, les circumstàncies van a donar-te en canvi en el meu era fer el que te donava la gana directament, ningú te dia el que tenies que fer ni res, tu mateix miraves per anar anaven les coses i tu mateix te, te ficaves en la, en la fila no? i ja estava. Una de les coses d'aixes revistes precisament és que era, vaja... Totalment eclèctic, tot, n'hi havia... Per tots els gustos, de fet, se buscava un poc això, sí, sí. Uh mhm. -huh per a tots els gustos, però sí que és veritat que el Víbora, que es pot ser la revista senyera de tota aquesta època, sí. de fet va sobreviure fins a entrats sí, sí. de la 2000. Exacte. Eh, el Víbora sí que s'especialitzaria un peliu cap a la línia xunga esta que diguem, sí. que el Macoqui també seria l'altra no? revista d'estos, ja eh, anem a dir, sí. los xungos, sí, sí. la majoria d'ells eh, catalans, no?, de Barcelona. Sí, la major... bueno, o, la, o de Barcelona o de gent que acabava acabaven a Barcelona, Barcelona perquè era l'epicentre. Sí, sí i eh, les revistes que on acabaríeu la majoria de valencians, encara que també publicades a Barcelona, serien, per exemple, el Besament Mucho que tu has dit, sí. que, o les revistes de Joan Navarro, que ja tenien, diguem, recollien tot el que era la línia clara. Exacte. Què era la línia clara? Vull dir, perquè com tu has dit, els, els estils de cadascun de vosaltres eren diferents, però mm. què, què teniu en comú? Jo penseu, jo ho, ho veia així, no? La línia clara era molt més europea en aquest aspecte. Diguem, vulguis que no, molts dels nostres amics que estaven en Víbora venien inclús del de, de humor gràfic. I en aquest aspecte tenien, des de, a nivell d'estil inclús i a nivell narratiu, n'hi havia molt, moltes voltes n'hi havia eixa, eh, eixa manera de fer, que en aquest sentit era més hispano, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, eh, lo de la línia clara tenia una tendència a dir mm, la capital és París-Brussel·les, ahir és on se fa tot, perquè això, eh, diguem que, que de París-Brussel·les se n'anaven a Berlín o a Londres van fora, i si per ahir és un poc on estava. Lo modern, per altra banda, on te podies permetre eh, fer coses un poc més estranyes, un poc més rares i tot això. I això jo crec que és el que ens interessava a, a tots en general. Per altra banda, també n'hi ha que pensar que, a, a pesar de que estic parlant així, com que allò era un poc d'avantguarda, que era més avantguarda que, que, que lo del víbora, però per altra banda també nosaltres volíem fer-nos entendre. ser Quique Micharmut era el més reaci, no? en aquest aspecte era molt més radical. I, però en general, Miquel... Mm, Daniel, Manel, pues, eh, eh, volíem, diguem, fer un, una, una obra totalment comprensible i totalment, diguem, d'èxit en el sentit de que mantenint una qualitat, per supost, però que fora, que tinguera treiat i que, i que fora d'èxit, sí, sí. Uh mhm. -huh. Quan parlem de línia clara, no? normalment pensem en Tintín, que és el gran referent, sí, que és sí. un TVO, eh, no està mal dibuixat, ni molt menys, però és simple en el sentit de que se pot reconèixer tot Exacte, el que hi ha. Sí. De tota manera, eh, quan estem analitzant la, la vostra obra, si va a parlar en conjunt, també destaquen les influències del cinema negre, és a dir, no són, sí. eh, no són diguem, historietes infantils o juvenils per, per entendre'ns. Home, eh, és evident, eh, Tintín naix en els anys 30, y, y el señor el, el señor, el el señor, señor era como abuelo. ve d'on prové. <laughs> I, i ve d'on tenia la formació que tenia i, i vas començar publicant en el 20è segle, que era una revista de, de retors, vamos, de, de, catòlica, de, de Acció Catòlica i Boy Scouts i tot això. D'ahir és on sorgís el Tintín. Perquè després això es converteix en un estudi on hi ha molt més dibuixants que entraran a, a treballar i a desenvolupar tot el que és el món de, de Tintín. Clar, nosaltres eh, neixem en un altre moment i en unes altres influències i tenim moltes més, moltes més influències en aquest aspecte, no només de lo que és eh, la línia clara franco-belga, sinó també de tot el que és el, el TV americano clàssic dels anys 40, dels anys 50, que això sí que nosaltres sí que ho han, encara que en retras, però sí que el vam estudiar prou, ens agradava molt. O sigui, que ja no estaven no només en una línia contorno eh, i, i diguem-ne, i un color molt apagaet i tal, sinó que ahir també ens interessava el contrari, ens interessava també aquesta espècie d'expressió de, mm, de dibuix molt contrastada, de blanc i negre, sense grisos, sense color, una, una, un estil que provenia més aviat dels diaris que de les revistes. El provenir dels, dels diaris vol dir que la reproducció sempre era molt més dolenta i, per tant, el dibuix té que ser molt més simple i té que ser més, més blanc i negre. No pots anar, en aquest moment no podies anar en, en, en, en sutileses ni, ni coses d'estes, no? Anava més així. A banda que t'agrada, no? Veus i aquest aspecte, diguem, Tintin no era fotogràfic, i en canvi pues, Milton Caniff o els clàssics americans estos sí que eren totalment fotogràfics en, en el punt de partida. No? Hergé també gastava fotos, va dibuixar el cotxe, el, el tal, per a documentar, però el que feia és que ho estilitzava, ho deixava com en un dibuixet que estiguera dins de lo que era el món de Tintín i dels personatges i tot això. Mm i nosaltres ahí tenim la barretxa d'això, de l'altre, i de més coses que van entrant, inclús. Clar, aplega un moment en què nosaltres també n'hi ha pintura i n'hi ha de tot. Vull dir, ens interessa ja de tot perquè, bueno, ja estem aprenent moltes més coses, i ja que estem inventant-nos el nou TV, doncs eh, ho inventem com us dona la gana, no tenim per què fer, fer altres coses, no? És, és pot ser l'avantatge de no estar en un puesto on n'hi ha molt d'èxit dels teus TVOs a nivell de vendes, me referís. Mm -hmm. Després ja quan es comença la cosa, que ja va millor, pues, pues bueno, ja va millor i jo crec que cada un ja, a banda també dels anys de, de treball, pues te vas eh, diguem, quedant parat en un puesto o en un altre, que després aniràs canviant o no, però ja, ja tens més seguretat. Perfecte. Ja ens hem ubicat en el temps, ens hem Molt ubicat eh, pel que fa al, a l'estil artístic. Sí. Anem a repassar un poc la trajectòria. Bésame mucho, 1980, Barrachina. Sí. Això de Barrachina no eren uns billars? Sí, eh, barra... jo és que vivia per ahir pel centre de València i llavors a mi el Barrachina sempre m'havia impressionat perquè no eren uns billars, eren un era, ahir donaven bocates, no? Eh, donaven bocates i, i i ah, sí, el Bocata de blanc i negre també, sí, és veritat. I era, era un, un edifici dels anys 30 també, vull dir que... Entonces tenia aquest estil. Barratxina és diguem, la meva contribució, la meva contribució al, al, al cine negre eh, i tot això. Ahí sí que ve el rotllo de els clàssics americans. I, i d'ahir prové tot, i Barrachina em semblava a mi com primer un, un nom i un tal que me me feia gràcia, i vaig a començar per ahir. No deixa de ser un cognom molt valencià, el de Barrachina. Exacte, sí, sí, sí, sí. I bé, per, per ahir es comencí, no? després ja vaig a començar a canviar i tal, però sí, va ser durant una època, vas fer... En, aqu en aquell moment, clar, érem... No és com ara, en aquell moment nosaltres eh, teníem la consciència de que érem um, col·laboradors, en una publicació. Vull dir, que querem mm, el que un periodista seria un diari, tu vas, fas la teva col·laboració i tal, i això és el que fem nosaltres. Entonces, tenies que fer històries que no tingueren més de 10 pàgines, per exemple, si volies que queden tota en una entrega. I a el moment en què has començat i ja dir, bueno, estàs, eh, tendrà dos entregues, eh? Vale, i entonces te fes 8 i 8, per exemple, però sempre eren coses com molt concretes i molt tal. I després ja vindria també lo dels àlbums, que font amb un Exacte. filó per a les editorials. Exacte, sí, sí, sí. Els àlbums, per una banda, que era un poc pues, el, el format eh, estrela de, de, de, del franco-belga, no? d'això de, de tota la vida, que va ficar de moda ja el, el, el Tintín posterior, no el Tintín primeris, primerenc, que eren en revistetes en blanc i negre i res, no? sinó que ja quan eh, Tintín ja, ja és un, un producte d'èxit, ja es fan en formato 48 o 64 planes, tapadura i això que normalment també solien ser recopilacions de les publicacions en revistes. No? Ara ha canviat, ara ja no som col·laboradors en revistes, no n'hi ha revistes primer, i en segon lloc perquè tu també eh, s'han lliberat d'eixes de, diguem com d'eixes mm, jo què sé d'eixes limitacions que te donava la revista i ara te fas una novel·la gràfica que te la fas com un escritor, que no conta les pàgines a veure, no, no, són 100 pàgines, no? Tu, si són 100, com si són 120. No passa res, tu vas fent i segons la història te demane, pues, fas més llarg o més, o més curt, clar. De les novel·les gràfiques parlarem un poquet més abans. De sí. moment estem en una època en què se publicaven entregues en revistes, i després es recopilaven. Sí. I en Barratxina no, veiem alguns dels trets que, que vaig, en definitiva, definir en la nova escola valenciana. Estem parlant de l'ambientació valenciana de sí. absolutament tot. <laughs> el eh, Barratxina no era el, no era el bar, era el protagonista. El protagonista, però, sí. Però sí, sí. sí que apareix el, el lloc este, si no m'equivoco, no? La... Sí, i també apareix diguem, eh, el, el puesto este que n'hi havia al, al Grau de València, bueno, a les Arenes, que era un lloc de ball, que n'hi havia, que no me'n recordo com es dia, ara en este moment se sí, i, i buscàvem, n'hi ha, n'hi ha episodis que està el Barratxina volant per damunt del sostre del Mercat Central, o digues, eh, vaig buscant un poc la, la referència a València. Primer perquè, perquè em fa gràcia i en segon lloc també per donar-li un poc de, eh, de, mm, no sé, de que a mi inventar-me tot tampoc és una cosa que m'agrada moltíssim, no? Jo crec que si n'hi ha una certa referència, que després tu ja la uses com vulguis i, i tal, doncs millor. I que pot ser una referència universal, en definitiva. Exacte. Sí, sí, és universal, és que al final és així, diguem, per ficar Barcelona, per ficar Madrid o Los Angeles, doncs pues, fique València, que és el mateix. Carrers, cotxes, edificis, el mateix. Uh mhm. -huh. Eh, passem ara a una altra de les teves obres. La teva obra és molt llarga, no anem a analitzar-la tota, però Velvet Nights, no? 1985. Sí. Així ja passem de València a Montecarlo, sí. si no m'equivoco, era Mónaco? Mónaco, sí. Uh mhm. -huh. Això ve a partir de que, bueno, en aquest moment jo ja estic més integrat en el grup de Joan Navarro i dins del grup de Joan Navarro un dels amics que estàvem, que s'ajuntàvem ahir era Ramon d'Espanya, escritor i periodista, i este és el que em proposa un... Bueno, de fet, té un relat curt i que me l'ensenya i me diu què, té, què et sembla si fem això? I, pues, bueno, em va semblar bé, no? Per fi pues, podia fer una, una història en col·laboració. Vull dir, ja no només a soles, sinó en la col·laboració d'una altra persona, el Ramon sempre m'ha paregut un home intel·ligent i, i, vamos, i m'ha agradat. I, i això és el que va ser, va ser el guió de Ramon. Mm, poc les circumstàncies el que va passar és que el vam fer, però de sobte l'editor, que llavors era el Rafa Martínez, pues no li va agradar molt, i després publicaren la meitat, i després la segona meitat va tardar un poc més en eixir, però bueno, eren circumstàncies d'estes comercials, bueno, circumstàncies comercials i circumstàncies de que el Ramon d'Espanya té un caràcter fort. Mm. I li va dir al senyor editor tot el que no se li diu, no se li té que a dir un editor. editor. I clar, pues aquell no li feia molta gràcia. De fet, n'hi havia intenció de continuar la sèrie, diguem, fer un poc de sèrie en tot això, però clar, a partir d'això ja no, ja no vam continuar en això. Però va ser un, un llibre que va tindre prou d'èxit en aquest moment i que va estar prou bé. Era l'època en què jo no, no he estat mai vivint en Barcelona, així a tope, perquè és que no me donava... Jo quan me n'anava una temporada a Barcelona no treballava, estava sempre, pues, clar, anaves a l'exposició de Mariscal, al no sé què, no sé quant, sempre estaves de, de festeta i de coses i no treballava. Al final vas decidir que era millor anar, passar-me una setmana i després tornar a, a casa i ahir treballar. Ahí no? treballar. Mm -hmm. Estem parlant de l'any aproximadament 85, és a dir, sí. estem ja parlant de s'acosta el crash del, de, de sí, tot. Sí, o sea, sí, sí, sí. I confon el canvi editorial en aquesta època? I... Mm, no, el que passa és que entre això i unes altres circumstàncies a plegar un en què ja eh, es començaven a desaparèixer les revistes i tal, pues, mm, es començar a no ser rentable, massa rendible això. Coincideix que de, en l'any 84 hauria de ser, en Angulem, que és un poc pues, el, la gran fira eh, del el còmic europeu. Santiago de Compostela de los Tebeos, que tens que anar alguna vegada allí, no? fer, la, fer això. Resulta que la comunitat valenciana va ser el país invitado ixe any per, pues, perquè estàvem nosaltres de moda i tot això. I ahir vaig conèixer a un a un fallero, a un artista fallero que era Manolo Martín, uh -huh. que va fer els ninotets de tots nosaltres i tal. I, i bueno, pues, en mi, ell i jo pues, va un molt bon rotllito. I quan se va acabar la qüestió, me va vindre a casa i em va dir escolta, que jo mm, volia proposar-te, si vols, perquè mira, a mi ja m'han donat el primer premi, el segon, el tallo, jo ja no sé què fer, estic ja un poc avorrit, entonces lo que voldria és que me feres lo més raro, lo més lleier i el més modern que pugues. Clar, això és l'encàrrec que somies, no? És com el del taxista que siga ese cotxe, hòstia, por fin alguien me lo dice, pues un poc lo mateix. Entonces, pues va estar molt agradable perquè Manolo Martín, a més de tot, el que era un tio molt valent, en que li dies qualsevol animalada i dia sí, ara cride per telèfon, i ho feia, no? I de fet, pues, va ser així, d'un principi d'un projecte en què n'hi haurien nous materials, n'hi haurien un plantejament d'un poc diferent, vam començar a dir, bueno, pues jo els vull, eh, els, els ninots els vull vestit en tela, com antigament i tal, i al final vestits en tela és que va cridar a, a Montesinos, i clar que li donava una altra, una altra dimensió a tot el rotllo i aixina. Coincidia en Mm, en, diguem, la caiguda de les revistes. Entonces, a mi això, a més de ser molt divertit, eh, me, me suposava també uns ingressos econòmics que estaven molt, molt bé i me va agradar moltíssim el, el, el rotllo de, del taller de falles per a mi era com no ho sé eh, jo m'imaginava com la Florència del, del, del, del l'humor gràfic, no? Sí, sí, que era un poc el rotllo de que eh, Ahir n'hi havia tallers, com la gent... Tu entres, n'hi ha gent, eh, n'hi ha fusters, i n'hi ha escultors, i n'hi ha de tot, i, i entonces com n'hi ha un intercanvi de, de coses, i, i clar, i un nivell de treball que jo no estava acostumat, perquè estava acostumat a treballar en la tauleta de ma casa, i de poquet a poquet anar fent en molt d'esforç tot el que tenia a fer, però de sobte ahir arribaves i dies, bueno, havia pensat en una caïra per Xina com de 5 metres, tal, i als dos dies venia l'abuelo fuster i deia, ja ho tens ahir, xiqueta, a veure què sembla. Clar, tu dic, diu, tio, en dos dies ja m'ho has fet, i com vols que la pintem? I tal, ja que el nivell de producció era increïble, no? Hi ha un nivell d'habilitat per part de, de la gent i un nivell de, de tot en general que estava molt, molt bé parlarem de falles, però abans eh, sí. hem apuntat moltes coses, no?, d'esta mm, auge i caiguda absolut sí. de, de... Dels TVOs, sí. Sí, dels TVOs en general de, de, i de tot l'underground. Eh, el, el, això d'Angulem, per, sí. anem, per a ubicar-se, estem parlant d'Angulem, que és la fira de còmics més important d'Europa. Sí. Cada any hi ha un país convidat. Sí i en l'any 84, si no Jo crec que sí que era el 84, sí. El país convidat a Angulem no és que és fora Espanya, que se fe, no, sempre no, no. s'han fet molts TVOs, era, era, el País Valencià... Era el País Valencià, no la Comunitat Valenciana, el País Valencià, que entonces seria el País Valencià, sí, sí. És va ser el convidat a Angulem Exacte. i ahir és on, on vaig, en definitiva, és la gran... Sí, sí, de fet, ahir és un poc com que ja te reconeixen que no només en el teu poble, sinó que fora també te coneixen i, i, i que interessa el teu, la teua faena, o sigui que va estar molt bé això també obri un interrogant que és i per què no França? Perquè més o menys vosaltres sí que s'assentàreu, tu ho has definit, no? d'una manera molt intermitent i com fora, altra gent sí que va arribar a, a viure sí. allí, en Barcelona, que era el centre editorial espanyol, però sí. sobretot tenint en compte les característiques del vostre estil, per què no pegarem el vot a França? Mm, jo crec que me vaig entretindre en això, en falles i en altres coses. De fet, a partir de, de les falles jo també me vaig ajuntar en el meu cosí, me vaig ajuntar en un xic que, estava, que treballava en el taller de Manolo Martín, vam fer un estudi. Entonces, clar, el plantejament, diguem, els tebeus el que passa és que eh, no donen molts diners, eh, bueno, com tot, n'hi ha categories, no? n'hi ha un tio que sí que trau molts diners per nosaltres. Entonces, per a treure tres sous i tal era complicat i vam començar més aviat entre les falles, encàrrecs, publicitat, es van quedar un poc més ahí i vam començar a abandonar el que era el, el TVO per a, per a muntar un estudi i, i, i això i defensar-lo. Me imagine que eh, tindria... Jo també m'ho he plantejat alguna vegada, diguem, si en aquell moment me'n vaig a França o intente més el, el salt cap allà, haguera estat millor el que passa també és que en França, és el que estàvem parlant, de, diguem, és un treball molt més convencional perquè es, se fan tirades molt grans, s'invertix més diners que sí, llavors això vol dir que el senyor editor té més poder, mm -hmm. lògicament, i te marca més. I a ple moment en què jo, per exemple, estava molt content fent el que volia i, diguem, jo m'havia malcriat, ja, no? Diguem, en aquest sentit, no vaig pegar el, el vot en aquest moment. No. Una pregunta d'estes breus. Eh, les figures que Manolo Martín va fer per Angulem eren les que se podien veure en l'IVA a l'exposició? O... Pues, pues sí, n'hi havent més, no només ixes, sinó n'hi havent unes quantes més, però sí, sí, d'ixe són, sí, sí. Mm -hmm. Val. Eh, la veritat és que això està passant, no? Passa tot molt ràpid, perquè sí. vaig a, a mitjans dels 70, diguem, estan morint Franco, vosaltres sou els fancineros d'avui en dia, sí, és a dir, sou exacte. la gent que per, per bogeria se posa a, a, a dibuixar TVOs. Sí. En l'any 1980, és a dir, hem passat mm, 5 anys o fins i tot menys, resulta que un col·laborador de Víbora guanya més que un professor d'anatomia. Sí i en l'any 86 ja no queden revistes. Sí, sí, sí va tot super ràpid. Sí, sí, sí, sí, sí, la dècada més intensa de... Sí, és un poc per això que jo t'he dit que jo que soc, jo soc dibuixant en general, jo el que passa és que ha ficat, diguem, les meues habilitats al servei de moltes coses, en el sentit que mm, m'he vist obligat, no?, un poc a fer com els, com els que porten els, els maderos per riu, no? botant de, de tronc en tronc per no caure i tot això. Va, eh, jo tinc un poc aquesta sensació. A banda de que jo crec que també és una qüestió de que eh, jo m'enamore de les coses. Eh, te diuen, va fora ai, ai que bé, sí, sí, i t'agrada ficar-te, descobrir què és això, i treballar en un escultor i fer-se entendre, pues, són coses que a mi m'atrau, no? pot ser... Jo, si la meua... No, no m'imagino la meua vida així de... Mira, ara porto ja 42 àlbums. M'imagino estaria prou avorrit, no? Tinc un altre caràcter un poc més, més dispers, pot ser, no? Mm -hmm. Lo que sí que podem veure és que, diguem, tu has plantat entre cometes perquè, òbviament, tu no eres l'artista faller, tu entre cometes has plantat poques falles, però ja en podem adivinar que foren projectes que t'il·lusionaren molt. Sí, sí, sí, sí. La primera, esta, quan meu conta Manolo Martín, pues va ser el descobrir el que era la ciutat fallera i tot això, ja t'he dit que em va agradar molt l'experiència, l'experiència de treballar en equip, no? En, i la segona, pues, la segona va ser l'any següent i va estar molt bé perquè ahir pues, vam parlar amb Manuel Vicent perquè ens feia el, el, el, el, llibret. el llibret, el guió i tal. Clar, són coses en què estàs ficat en, en, en, altres, en altres històries que està... A, a mi me va aparèixer sempre molt, molt bonic. I així, així, pues, he fet unes quantes més, he fet la de... Dos anys més he publicat eh, en la Jordana, he estat... I bé, en general, a mi és que el, el que és el monument de les falles és que em sembla l'event artístic més bonic <laughs> que se pot donar. Vull dir-te que tu pugues plantar 30 metres de les animalades crítiques que tu vulguis enmig d'un carrer, a huerta al públic, gratis, me pareix perfecte. No? no ni una galeria d'art, ni un museu, sinó ahir al carrer, perquè la gent passi i ho, i ho mire i damunt de pressa ho acabes cremant i ja és perfecte, que <laughs> el qual l'any que venia haurà que fer un altre, o sigui, com a esquema em sembla molt bé. Després ven totes les circumstàncies i tal i qual, però que això ja són circumstàncies com tot en, la vida, no? Pues si parlem bé o mal dels editors, pues així n'hi ha que parlar bé o mal del senyor, eh, no sé com es diu, el fallero major, el, sí, el, president, <laughs> el, el president de, falla. de la falla i tot això, no? però bueno, eh, encara i tot a mi com a esquema me pareix perfecte, no? Eh, lo, de, lo del monument ahí al mig del carrer. Uh mhm. -huh. el, el teu primer cadafal fon l'any 86, amb Manuel sí. Martín, és aquella de la cadira dels 8 metres que has dit, no? Sí. que és la d'una estoreta velleta. Una estoreta velleta, sí. Que, diguem, la idea era, aprofitant el, el, -huh. la cançoneta fallera, agafar trastos, que en este Exacte. cas els trastos eren una cadira en els quals metros, uns 600, un, una sí, un paraigües... un matalàs, coses així. De fet, eren pràcticament, en comptes de fer-li un dibuix, jo el que vaig fer va ser portar eh, trastos de ma casa, de tirar, i, i els vam fer una montona, i a partir d'ahí després era multiplica-lo per 10. Diguem, mm -hmm. entonces era la qüestió de que el bote de Colón pues n'hi havia que eh, el fuster agarrava les mides i dia, bueno, pues això tu fas 10 vegades més gran i era l'esquema. El, els dibuixos venien més aviat en lo que era eh, els, els ninots i els diàlegs i, i tot això. Uh -huh. I aquesta falla també se conegué com la falla dels 600, no? Per La falla dels 600, sí. I, i bueno, va, va ser molt bé perquè damunt a molta gent li va cabrejar. Amb la qual clar, un, un underground com era jo, però això estava molt bé, no? que, que la gent se clavara en tu. I, però sobretot ja t'he dit que a mi el que més me va agradar de tot el rotllo i era pues, el taller. El taller per a mi era fonamental en tota aquesta història. Podem imaginar se però per què s'enfada la gent per total plantar una cadira enorme, un 600, un bote de colon a proporció 10 vegades més gran i això? Eh, els canvis sempre, sempre pues, a la gent li molesta, a la gent que no té un criteri o que no està en una ment un poc més oberta. En general, pues, la gent està encara que Regino Mas era molt bo i mira com ho pintava de bé i com ho deixava dalt. Clar, si tu vas i fas una pintura no de degradat, si es comences si el tema és la brutícia i la misèria, no és el mateix que si és no sé, les, les xiques xines o coses d'aquestes Xina que tenen molta afició a fer. No sé, eh, eh, jo crec que això és el que a la gent li cabreixava. Lo normal que diuen, això no és una falla, això no és un ninot. I és cosa que diuen, bueno, no és un ninot segons tu, però segons jo un ninot pot ser el que jo vulgui, no? I, i, i això és la qüestió, senzillament. Jo crec que a partir d'ahir vam tindre la sort de que estàvem en la plaça del País Valencià, en aquest moment estàvem ahí en la plaça de l'Ajuntament i, i clar, això ho veia tot el món i tenia més ressò que si ho haguem fet en, en Marchalenes, i, i això està clar. Era normal, jo també, jo també anava a provocar, indudablement, perquè això, i serà l'encàrrec que m'havia fet Manolo Martín. De fet, per exemple, una de les coses que jo li vaig posar a Manolo és que hi ha una tendència en les falles, en general, que és Eh, com fan els ninots modelats i després fan eh, els moles per a tal. Lo normal quan estàs allí en la ciutat fallera és que estant allí te ve un fallero d'una categoria inferior a comprar reproduccions. Me deixes i se mole del Guàrdia Civil i un nabo i tres lletugues i en això l'home se fa una falla, no? Uh -huh. Entonces jo dia, això dels moles n'hi ha que acabar en això, no? Diguem, jo crec que els ninots tenen que ser... I ninot i, i que no tinguem mole, no? sinó que vaig endavant. I ahir ficarem un poc, era l'inici de fer els ninots en fusta i en, en suro blanc mm. este, no? El que passa és que després lo del suro blanc s'han anat <laughs> als núvols, sí, sí, no? Sí. Perquè ahir només fèiem el, els ninots, que eren cossos, que més podíem, diguem, un poc girar eh, i menejar. i tal, i ara el que passa és que ja s'han anat a, a tope, no? ha canviat molt el modo i el sistema de, de treball. Però... I també la falla del 87, eh, i també se n'ha anat tot de madre, no? perquè Clar. era una reproducció de l'Ajuntament. Exacte. Ahir el que el Manolo Vicente ens demana és dir, anem a cremar els, els, a l'Ajuntament, a tots els de l'Ajuntament, i anem a cremar l'Ajuntament. El, que, el que volia ell era fer un espill, ficar davant de l'Ajuntament un altre Ajuntament y cremar para que la fallera mayor y el señor alcalde, alcaldesa, porque creo que en ese momento no, era, era, Casado. Era, ah, era Pérez Casado en cara, sí, sí, mm -hmm. no era Clementina entonces, no, encara, era Pérez Casado. Pues que es vejeren com se cremaven ahir davant. I, clar, pues eren falles també un poc en la consciència de que no era la falla del barri, però no podia ser, perquè és la falla de la ciutat i, i de l'Ajuntament, entonces pues, ja hi n'hi havia actuacions a tope per la banda de darrere, estaven els temps de la movida i tot això, n'hi havia que portar als de Madrid, al l'altre, al tal i al qual, o sigui, a donar-li unes dimensions algo més que, que lo que era el, en si el, el monument, no? I això. Mm -hmm. I la teva col·laboració amb Manolo Martín eh, pot ser relativament desconeguda per al públic general, però el culmen és 1990, el Gulliver. El Gulliver, sí, sí. Jo, de fet, a partir d'aquest moment, eh, jo no estic en plantilla de Manolo Martín, però cada volta que Manolo té una exposició en les atarassanes de no sé quantos, pues sempre me crida perquè li ajuden el que és el, el disseny de les qüestions o, o tal. O sigui, aquí jo mantinc una, una relació amb, amb el taller de Manolo Martín. I en una d'ixes, un dia me vingué en, en, en la idea del Gulliver. La me, això me va flipar perquè era, <laughs> això era ja molt més que una falla. I, i va estar molt bé, perquè ahir al principi la idea del Gulliver era de, de era y vamos, sí, era i és de, de Rafa Rivera, de, un arquitecte, al que li havien encomanat un, un, com es diu, un jardí per a xiquets. Un, sí, un, una, un, un esplai. Un... un exacte, i este se, se vino arriba el Rafa, no? I acaben la idea del Gulliver, que a mi em sembla molt bonica. Eh... Uh, Parla, ell és amic de, de Manolo també, i parlen de fer el Gulliver. En principi l'únic el que fan és que agarren un tio, el vestixen així del segle XVII o XVIII, i el deixen ahí tombat i comencen a fer-li fotos, de les fotos fan, un, fan una maqueta en fang, però la veritat és que donava por. O sigui, per exemple, que era un senyor mort <laughs> ahí tirat, no? ahí estès. Y en si es va donar conter que, que sin al natural no, no quedaba bien no? Porque ficaves un, un tío de 70 metros, un mort ahí, pues el quedaba raret. y ahí es cuando Manolo y Rafa diguen, va, anem a hacer una cosa, pero claro, que no siga realista, sino que te que un aspecto, un estilo y un tal. Y ahí es donde yo entre en la fiesta y i La verdad es que, bueno, para mí es lo més el més gran que he fet. No? El més gran no només de tamany, sinó de, de content també de que la, la gent ho, ho aprecia no? i la gent li agrada en general i se, i se xardí i se xardí per a xiquets. Uh mhm. -huh. I ara que dius lo de el natural no que siga en dibuix, eh, jo crec que el teu estil eh, casa molt bé en, en lo que era el Gulliver i el que és el Gulliver. Clar, m'imagino que si li ho hagueren encomanat a Mitjarmut o a pues haguera fet una altra cosa, també. El rotllo, senzillament, que jo vaig veure en aquest moment, bueno, ho vaig veure i qualsevol m'imagini que ho haguera vist, era que no podien fer un dibuix, diguem, natural, sinó que tenia que ser un dibuix sintètic, diguem, un dibuix ja passat per filtres successius, per a que això no tinguera en cap moment l'aspecte d'una cosa realista, sinó que entroncara més aviat amb la il·lustració de llibres de, de Gulliver no? que amb un Gulliver de veritat. No? I era un poc l'encert. Després, clar, el que era l'hora de fer, jo faig uns dibuixos, faig una maqueta de pastelina xicoteta d'un pam, a partir de que ahir anem mirant a veure les altures, perquè clar, el problema sempre era que els xiquets se n'anaven a, a matar tots. No? Ai, mira, això és perillós, això és perillós, no? Clar, el Rafa Rivera, arquitecte, dia no, no, dia, això no poden fer així, perquè tal. Ja. I entonces tot era un poc el rotllo anava per ahí. Al final ja pues, aplegarem a, una, a lo que és, lo que és el Gulliver actual i vam fer una maqueta com de dos metres i ahí pues, ja a partir d'ahir, es va traure un mole, que recordar que d'aquesta maqueta es trau un mole i se, i se va fer en, en, en lonxes, així tallant-lo, i a partir d'ahir ja ve tot el que és la construcció arquitectònica i això. <laughs> En Manolo Martín, l'estudi de Manolo Martí continuaries, sí. són dos falles més en la Jordana, sí. la de 2006 eh, és un poc més rareta, no?, perquè la de Carme t'estime, eh, diguem, no és el teu disseny, no? El no, de però sí que participes. Sí, els de Nacho Ordana són molt aficionats a fer grups de gent de treball, són molt aficionats a ells, volen fer falla ells, els mateixos falleros volen que que siga que les dones algo de faena, no? Jo, jo ja els conec de dos vegades i tal, i entonces ja al final és, però tu dis-nos algo a fer nosaltres perquè nosaltres també volem participar manualment en el rotllo este i tal. Entonces, en concret, la del 2006 era Carme d'Estime pues, era això, un homenatge al seu barri, i eh, el que se feia era mm, una reproducció de l'antiga eh, de l'antiga cruïlla del carrer Nachordana i tot, on se plantava antigament la falla i enmig una falla xicoteta. Entonces, diguem-ne, per una banda estava eh, la gent que feia la reproducció de, del barri i, i jo que era el que feia la falleta més menudeta. Eh? que estava ahí dins, que era el, eh, pues, un poc eh, la falla del barri. I entonces pues, ahí se parlava, pues, pues n'hi havia els peluts de l'època, els, els flautes estos, eh, eh, n'hi havia el soroll del barri, n'hi havia eh, els problemes del trànsit, un poc un, una qüestió molt, molt de, lo, lo mateix que, que dien pues, les associacions de veïns i, i ses queixes, pues, començarem ahir a parlar i a sentir tot això i a partir d'ahir vam fer la, la falla. La del 2010 ja va ser un altre rotllo. La del 2010 ja me vingueren eh, Pere Borrego, en concret, que era el president de la falla en aquest moment, i, i, i això pues, volia algun projecte que tinguera per ahir i jo li vaig plantejar el projecte de, de, de l'infern que era una qüestió que a mi m'agradava, diguem, com a imatge m'agradava mm, això, construir un infern i omplir-lo de flames, no? Me pareixia molt realista, això de... de, de Entonces, això és el que vam fer a partir de l'infern, diguem, era fer una construcció de l'infern en moltes referències al gòtico de la ciutat i a aquest tipus d'arquitectura clàssica, i després era un poc com l'entrada a l'infern i com tots al final acabarem nuets i entrant per la porta i cada un pues, el que ha fet ho pagarà i tot això. Clar, en aquest moment, en tot el rotllo de la, de la corrupció i que en aquest moment ja estava molt clar de tot el que n'hi havia, pues, eh, eh, sobretot anava per ahir, no? Anava, pues, els personatges eren pues, que si sí, el García, aquell de Radio Televisió Valenciana, el tipus aquell repugnant, n'hi havia la baseta de merda on estaven tots en la merda i fins <laughs> al coll, a, i tot el rei d'Espanya el rei d'Espanya no? també que això va ser molt curiós perquè me, me cridaren de Madrid i no se ha puesto en contacto con usted no le han dicho nada a la Casa Real i, y no me han dicho nada que tienen que dir, tampoc, <laughs> tampoc estic dient és un chistecito no, no, no era, tampoc era res cruel ni res d'això i això va estar bé però diguem, és el que passa. Diguem que Pere, pues, el Pere Borrego li agradava molt, però no a tota la falla li agradava, perquè clar, jo l'infern el vas fer molt negre. Imagina, un puesto que està milions i milions d'anys cremant-se, pues, té que estar un poquet així negre no? i tot ple d'això, però entonces, li, segons pa molts, pues, que li faltava color, que si no sé quantos, això a nivell d'una de de, de part dels falleros de, de na Jordana, també. Hi va haver una circumstància, a més, que a mi em va flipar molt, que és una de les últimes idees, aquest any era l'any que s'havia prohibit fumar. I llavors es va acudir com a xiste que en l'infern, en comptes de prohibit fumar, en l'infern és obligatori fumar. El que està prohibit és no fumar, no? Diguem, per fer el, el rotllo de l'espill invers. I, bueno, era molt fàcil, era agafar eh, fustetes així, cilíndriques i les tallàvem i anàvem estacant els ninots ja fets un cigarret a tots. A tots eren els, els ninots i el gosset i la mosca, tot el món anava fumant. Això que pareixia una cosa no massa, eh, diguem-ne, no, que no era res així especial, pues va vindre un del xurat dient que son pare s'acabava de morir de càncer y que patatín, i que això no podia ser. I, clar, jo em vaig quedar un poc flipat, dic, no, me, me sap greu que és lo de son pare, però vamos, que això són xistes, no, no anem a agafar això així. Però va ser molt fort, perquè van estar a punt de baixar-la de categoria, la falla i coses. De fet, li, la van votar molt mal, i va quedar, pues, a millor la número, no me recorde, però no sé si la 7 o la 8. Clar que això, parts de la Jordana, que estan acostumats a estar ahí dalt, tampoc els va agradar massa, no? Però bueno, però són circumstàncies que a vegades dius, no sé com, com passarà això. M'alegra que ho comentes perquè eh, aquesta mm, falla a mi, en certa manera, me va, me va agradar molt. Sí. Era una, era, estilísticament era tot el contrari a lo que és una falla sí. pel fet dels tonos negres. Falles sí. en blanc s'han fet, però en negre no s'han fet moltes. Sí i fos molt criticada. Sí. Jo entenc que va ser molt criticada perquè hi havia una crítica política a una corrupció que tots sabíem però que encara hi havia gent que la negava. Va ser una falla molt criticada, però tot això que has contat va córrer. Vull dir, sí, hi havia sí. gent que demanava que la deixessin sense premi sí, sí. I, i unes reaccions, jo crec que completament extemporànies per a lo que era. I a mi em sabia mal perquè darrere estaven una eh, xordana, vull dir, perquè a mi que se claven en mi me dona igual, pues, jo me puc defensar, però clar, hi ha el rotllo de que, per exemple, això, li ficaren en el número 8 o no sé què, has d'anar xordana me sabia mal, perquè dic, la gent que, que, que aposta sempre, fan bones apostes per això, em sabia molt mal, la veritat és que sí. És que jo crec que n'hi havia tres, tres circumstàncies. Era, una era la falta de color fallero. En segon lloc, el modelatge no era modelatge redonet, era modelatge a talls, diguem, era més aviat, eh, jo per lo almenys m'ho havia agafat, més com talla que com modelatge. O sigui, modelatge és anar afegint mm. eh, material, siga Però vaja, fang, que és el teu estil i que és sí. exactament la mateixa línia que en el Gulliver. Exacte, sí. I que era sí, tot sí. la línia que n'hi havia en el, sí, falla del Pot 87. ser així, potser així era més radical. En els anys vas simplificant i vas a tope i tal i qual. I entonces, i aquestes dues circumstàncies, i el fet de que ahir era tot polític, que n'hi hagués, o sigui, sí, sí que volia que n'hi haguera un contingut, clarament, és que ja està bé, no?, de falles així eh, contemplatives, no?, de mira que bonic li ha quedat l'explorador i mira quin lleó més gran i tal i això tampoc els va agradar a la, a la gent, no a molta gent. I sí que va ser un poc desagradable en aquest aspecte, però bueno, és així. No? Tirem un poquet darrere, no? Parlem breument de la teua experiència també en l'animació. Això va ser una experiència només. O sigui, de fet, així en València vam intentar fer una... De fet, vam fer una associació d'animació en un moment donat en què es comencen els ordinadors i n'hi ha ja uns mitjans per a fer les coses eh, es va tractar de fer i vam tindre recolzament pues, de, de Andrés García Reche, que aleshores era el, el conseller, conseller no? d'Indústria, no? però al final no n'hi havia indústries, clar, ha, el conseller apotxava, però n'hi hauria que tindre unes quantes empreses que, que apostaren per això i al final no ho van aconseguir. I lo de, la, lo de Meloseta va ser un xic de, de Madrid, que volia hacer animación, pero que aquesta animación él la volía hacer en el estil classic no? de fer en acetatos pintas y todo el rollo. Y además pues tenía una infraestructura no más gran, con lo cual tampoco primero no te podías plantear un proyecto más ambicioso, y en segundo lloc también, pues que, que al final tenías que quedarte en 10 minutets i china i bueno, doncs vaig aprendre coses i tal, però la veritat és que eh, és com una és com un camí que se va quedar eh, no a meitat, sinó eh, en el primer terç del camí. m'hauria agradat mm, continuar en això, però són molts diners i aquests projectes i, i en aquest aspecte pues, al final o no n'hi ha aquests diners o si n'hi ha és perquè algú se fica pel mig i entonces ja te diu el que tens que, lo que, que, tens fer. que fer. No? Mm -hmm. Entonces ja és és diferent. De fet, a mi, si algo m'agrada de lo dels TVUs és que això m'ho faig jo tot. Jo fico el que vull. I, i, i és molt més tranquil i se, i se treball, vull dir, no estàs limitat per, per les circumstàncies i tal, no? Al final és com cine que di aquell, no? Cine para pobres, perquè al final tu <laughs> dius, ara cojo i tiro un, Mercedes al puerto y tú lo tiras porque lo dibuixes, no tienes que comprar el Mercedes, no tienes que, que permis permiso para la al puerto a tirar el Mercedes, sino que el dibuixes y ya está no? Muy va a hablar de TVOs. Eh, en el 86 en las revistas pero pero eh, después vingué la novela gráfica En 2013, si no me equivoque, ve la primera parte de la trilogía trilogía Sí. un médico novato, continúa atrapado en Belchite y finaliza con un vencedor y vencido. Sí. Parlem un poc de, del teu projecte actual, en definitiva. Sí. Um, el meu sogre era metge i el meu sogre va tindre unes experiències en la Guerra Civil prou particulars. Jo vaig conèixer els escrits del meu sogre pues, a finals dels 70, m'imagina. o per ahir, pues, que un dia Helena, la meva dona, m'ho va ensenyar. Me'n recorde que estàvem en la facultat, que li vam fer un regal de fer-li un llibre, un llibre especial cosit i, i enquadernat i tal, en un regal per al meu sogre i tal. A partir d'ahir, després la meva sogra va fer una, una edició i tal. bueno, total, el que vull dir ara és que, en concret, eh, les memòries de Pablo Uriel a mi sempre m'havien paregut eh, vamos, molt, molt, molt dignes de fer-se una adaptació al cine, al TV o al que fora, no? I jo volia fer-ho. El que passa és que quan veus el, el, el, la quantitat d'informació que n'hi ha i tal, dius, bueno, però això seran 3 o 4 anys de faena. Entonces, tens que tindre 3 o 4 anys així sense faena per ficar-te en això i encara que jo de sempre sí que volia fer-ho, però bueno, uh, no va ser hasta ara al final, uh, l'any 2000. Jo m'imagino que es començaria a plantejar-me-ho en sèrio en 2011, 2012. I ahí és on vas dir, bueno, vas començar, diguem, la crisi que havies començat a lo millor uns anys abans en l'estudi també eh, va afectar molt a l'estudi, tinguérem que, que separar-nos, no? el meu cosí, Toni per altra banda, i bueno, encara que l'internet te mantens i fas encara treballs aixina, però ja no era el mateix d'estar tot el dia junts. I vaig aprofitar i que ara és l'hora, i me vaig ficar a, a fer. El, diguem, el que m'atrau de lo que és els escrits de, de Pablo pues és un poc el seu caràcter totalment eh, no sé com dir-te, no, no és un home res apassionat en el sentit de que no... no ell era, era el seu caràcter, de fet, era aixina, no era un home eh, o distes, no? ni res, sinó que és un home molt tranquil. Reflexiu, podríem dir, reflexiu, no? exactament, i seria la paraula. Tio Soriano, de Soria, tranquilo, tal, en aquest aspecte que això és una de les coses que més m'ha costat a mi, perquè clar, jo sóc més valencià en aquest aspecte, jo cada vegada que estava dibuixant o que estava adaptant, jo dia eh, ponte com soriano, no com valenciano, ja, <laughs> tu calma i tranquil·litat, perquè jo el que volia era d'alguna manera respectar moltíssim l'esperit l'esperit de, de, dels escrits de, de Pablo. I ha sigut una experiència molt bona perquè, de fet, bueno, ha sigut 400 pàgines, jo no m'havia fet mai un llargmetratge tan gran, així d'una sentada, i, i ha estat molt bé. Em va costar molt al principi, lògicament, primer perquè portava ja anys sense fer-te veu, el meu estil s'havia tirat entre la publicitat i tal, s'havia tornat massa, massa bonico, mhm. diguem-ne, i pel que tenia que contar així no podia fer-ho en el mateix estil que feia eh, Bancaja Viajes ni coses d'estes de publicitat. No? I em va costar prou trobar un estil que sent meu, diguem que tampoc podia canviar del tot, però que tinguera un, un, una manera de, de mostrar les coses que me permetera des de fer escenes més fortes hasta escenes més tranquil·les i això. I això potser va ser el que més em va costar. Després pot ser... El fet de, és el que passa en totes les adaptacions, eh, el fet de tindre que llevar coses. El problema no és el que fiques, sinó el que lleves, perquè quan te llitges el, la història, te fas un relat, el normal és, és agafar les tisores i tallar-lo en trossos i després tornar-lo a, a cosir més o menys ordenat de, segons com ho vulguis contar. I la veritat és que ahir vas tindre al principi problemes en el sentit de, de, de que tenia que llevar moltes coses i això feia molta ràbia perquè n'hi havia passatges que no he pogut ficar que són molt bonicos i molt interessants però clar, que a aplegament que no, no dona però si no encara estaria dibuixant i sobretot ja no és un problema de que jo encara estigui dibuixant sinó que la gent no s'ho podria menjar, arbre seria massa, massa gran, no? Entonces, això ha sigut lo, el que més ha costat, ha sigut llevar l'escena del teniente no sé què, l'escena del patatín, això va ser de lo més, de lo més terrible, inclús personatges, clar, un dels diguem, per una banda estàs tractant de ser molt fidel a la història, però per altra banda, clar, eh, quan estàs parlant d'una realitat hi gent molts personatges. Entonces, claro, hi ha un moment en què dels tres soldats i això, pues, fas uno. Uh -huh. Uno que diu el que diuen els tres. Que fa els tres. I tal, o si n'hi ha set eh, escenaris, pues, n'hi ha que deixar-lo dos, en tres que no és tant mentir com, diguem-ne, deixar Adaptar, coses fora, i és el que és l'adaptació en si, no? mentre mantingues l'esperit, jo crec que està bé. Aleshores, la gent que s'ha quedat en ganes de més, podem recomanar-li que busque la, la novel·la, que ahí se queda apareix tota la història? No, no, en la novel·la apareix menys història. Ah, mira. Sí, sí, no, perquè el llibre de Pablo es comença com, com, el, com el nostre, com el Médico Novato, quan ell, quan es comença la Guerra Civil, de fet. De fet, un poc el plantejament era fer mil dies de guerra. Uh -huh. Entonces, lo que passa és que Pablo, quan ho escriu, eh, ho escriu, però quan aplega a València, pràcticament ahir ell, o sigui, sea, quan aplega a València, que és quan ha caigut presoner en Belchite i el porten a València, ahir pràcticament ell diu, bueno, i esto ja és otra història que ja contaré i tal, però ell no ho va, mai no ho va eh, fer, fer així en net. I entonces, de fet, al principi anàvem a fer això i afegir un poc un final, pues, bueno, pues, se n'ha anat en tren, pues, torna en tren, mm, fas el cercle i s'ha acabat i tal. Però vam tindre la sort de trobar 30 folis, que li vas donar a, també a, a, a, a Jordi, perquè era el final de la guerra que ell no havia passat a net i, diguem tenia totes les notes de com va acabar la guerra i és precisament eh, són els passatges en què ell està en Vetera i en Godella, sobretot. Mm -hmm. Perquè en l'últim dels tres llibres apareix Godella. Exacte, apareix Godella, que és un poc... E-, ell, de fet, acaba la guerra sí, sí, Godella, sí. Eh, per tancar, no, podríem dir que precisament la, eh, una referència que se veu en, en les últimes pàgines del, del, de l'últim TVO és eh, pràcticament de la família Ulisses, no? És, és com el final bonico després sí. d'una història que, Clar, sí, sí, que sí, fon sí. molt, molt recambolesca. Claro, es un poco lo que te estaba diciendo de los mil días de guerra, que ell un dia ha eixit de sa casa i, i mil dies després ha pogut sobreviure a totes les putades que li van passant i pot tornar a casa. De fet, a mi, al ser un, un, una, una història que n'hi ha un personatge fonamental, que és Pablo, que està parlant de lo que li passa a mmm, me feia falta, diguem, altra realitat per a poder, de volta en quant, eixir, en el sentit, vull dir-te, lo normal en les pel·lícules, en els ras gràfics. Si tens dos personatges, deixes a aquest personatge en un moment donat i me'n vaig a l'altre, l'altre mm -hmm. conté un ratet, torne així, diguem un poc vas fent l'alternativa. Pensa que el primer llibre, la major part del llibre, o de les cent i pico pàgines, 80 i pico, se passa en una sella de, de, de, de l'Acadèmia Militar de dos metres, no? el qual això era molt... Però a banda està bé mantindre tot això perquè te da la sensació d'agòbio, que, de que, que, de claustrofàbia que tindrien aquestes persones, però clar, per altra banda, com a lector és un poc massa. Entonces, ahir on vaig has començar a donar l'importància importància a treure a la família, que jo crec que a més li dona aquesta dimensió de patiment que tenen pues, les, son pare, les seues germanes i tal, de tindre al xic jove, estem parlant d'un xic de 21 anys, de 22 anys, que està tancat, que ara està ahí, que està en la guerra i tot això. Això me donava, primer, la possibilitat d'eixir de volta en quan de la presó i també la possibilitat de volta en quan de, de canviar el registre. Ara me'n que ara torna a entrar i ja que parlem de recursos estilístics, en el primer llibre tinc entès que és tot en escala de grisos i l'únic color sí. que n'hi ha és el, el, el roig. Sí. En general, de fet, jo quan faig la història la faig en blanc i negre. La guerra civil és en blanc i negre, les fotos <laughs> i tal, tot és en blanc i negre. Jo me pareixia bé que fora en blanc i negre. Quan li van donar el Premi Nacional de la FNAC y tal, entonces el editor a la hora de editar oye, y no podíamos poner un poquito de color, ¿no? Va a ser el editor el que va a decir de, de ficar un poc de color. I efectivament vas ficar un poc de color, <laughs> dos quincets de color, perquè és que no m'imaginava... imaginava un tintín, no me imaginaba un color, un colorín colorado, ¿no? Eh, sino tenía que ser una cosa eh, com un color així de la D, un color que donara aspecte d'antic o de com desgastat. Xuava un poc, de fet, en el rollo de està hecho ahora, és una cosa antigua i no sé què, un poc jugant en això. De fet, el color és a llapis. Eh, no, el color és aquarela. aquarela. Bueno, però queda així com sí, claret, queda claret. Queda, queda, sí, sí, queda que pràcticament no hi ha color, i és un color, a més a més, diguem, més narratiu que descriptiu. Vull dir-te que al final el que m'interessa és les banderes, els uniformes, o sigui, diferenciar d'un uniforme a un altre, les banderes, la sang, diguem, és a nivell informatiu, no, és, eh, no estic jugant tant a, a la llum ni a res d'això, no? sinó que més aviat va per ahir. Una altra cosa que nota jo en el segon volum és que eh, el segon volum és bàsicament el setge de Belchite, li sí. pilla dins, damunt de el metge, a la, a la 30 o la 40 pàgina, o sigui, ja se veu l'uniforme tacà de sang sí. que passarien setmanes i duria sí, el mateix, sí, sí, sí. se veuen les mosques que dibuixes sí. i la sensació d'embaf, vull dir, és una línia molt, fins i tot podríem dir impressionista en el sentit de és la línia clara i damunt poc de color, sí. però la sensació d'embaf és real. Sí, sí, sí ell descrivia, i a mi el meu, el meu contava, que ell portava un, un plastron en l'uniforme, que estava ja tieso totalment de la sang i de tot això. I també parlava de les mosques. Jo ho he exagerat, bueno, no sé si ho he exagerat eh, respecte a lo que ell conta, però potser no ho he exagerat respecte a la realitat. Imagina que estem el mes d'agost en Belchite això en animals morts pel carrer, animals i persones i tal, això, això tenia que estar ple, ple, ple de, de mosques i de tot això. I lo de les mosques em va semblar un recurs que donava, perquè una de les coses que conta Pablo és que quan per fi el trauen de, de Belchite, de sobte diu, ell té unes frases com dient, ostres, eh, aquí l'aire no, no huele, està acostumat a haver passat un mes de setge, en l'olor a la podredumbre, en olor, un olor insoportable. I quan de sobte el porten 4 quilòmetres més per allà, dius, ostres, aquí, aquí no huele l'aire, no? Com dius lo de l'olor? Ho pots dir, que ho diga un personatge, o eh? que mal huele, però mm, lo de les mosques em semblava un recurs molt més clar de que si tens la mosca en la boca, pues ja saps sí, sí. lo repugnant que pot ser això, sí. Mm. Eh, bé, sense acabar el temps, sento sí. un plaer haver-te tingut així. Eh, la trilogia de llibres del senyor Pablo Uriel, recomanadíssima. La crítica Gràcies. ja ha dit tot el que havia de dir.